mina sogosogo siwani sumo salaba mani suma fulani mani suma laba jakuma na warala sumo eh k i t a sumo de hmm k i t a hali min tɛ nin e s a de z r a bɔgɔti n'o sen tɛ l o bolo tɛ e mɛ n bolo bɔgɔti s e hali min tɛ n i ah e jata dimina jata dimina tous e moi e s u i t u noir j a t p a t i m i n a jata dimina o n 바뀌다 어허 어허 어? 예 작가님이나 작가님이나 작가님이나 Sireka a ye namara de kana. Ayi mɛ min f'i ye n ka cɛ bɛ tiɲɛ fɔ sisan hali min tɛ nin ye. tinha foi assura a mim. Ah. Uhum. E mim, gatinha avó, e mim. Simote, Keita! Sogo sogo simani suma tá Tan flaga chaula, angata. One, two. Hey! Go, Keita Keita eh! ah! Eh! dit ah, ah, trop petit. C'est trop petit. Il a pas l'homme. Ah, il a pas l'homme. Simote Ah oui Ah, ah,